Halo teman-teman, selamat datang ke channel Momo. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya. Jangan lupa ya, mantap. Halo teman-teman, di sini aku punya cerita yang sangat menyeramkan, yaitu cerita tentang Jamie yang sangat takut keluar rumah. Ia lebih senang menghabiskan waktu di dalam rumah dengan bermain smartphone-nya, sedangkan teman-teman yang lain senang bermain di luar rumah. Pada suatu hari, Hei Momo, kita harus cari cara agar Cemi mau keluar dari rumah. Iya, aku juga jengkel melihatnya bermain smartphone terus. Nah, itu. Bagaimana caranya ya? Aha, aku punya rencana. Oke, ayo kita laksanakan. Hah? Kenapa tiba-tiba mati lampu? Momo, Fidel, kalian di mana? Bunyi apa itu? Ah. Hore, Jamie akhirnya kamu tidak takut keluar rumah lagi. Iya, kakak bangga banget sama kamu. Ayo kita masuk ke rumah untuk rayain. Aku takut masuk ke rumah. Biar aku di luar saja. Akhirnya, aku dan Fidel mencari cara lagi agar Jamie mau masuk ke rumah.